बार बताते हैं और आपको उनका मंत्र भी बताते हैं की भगवान की पहचान है हमारे हाथों में तलवार है और उनकी सवारी घोड़ घोड़ा है तो घोड़े पर सवार होकर वो रह रहे हैं और आएंगे हमारे में के कलियुग की कलगी के नाम से अवतार होगा ये ऐसे कलगी को हम कोट पर प्रणाम करें इनका महामंत्र है जय कलकी जय जगतपति पति जय रमापति आ जाओ की इनका महामंत्र उच्चारण अगर हम हम पांच बार भी कर लेंगे कम से कम अच्छी सच्ची भक्ति भाव से करें तो हमारा मन शांत होगा पापों से मुक्ति मिलेगी और हमारा जन्म सफल होकर दूसरे जन्म को प्रेरित करता है इसीलिए बोलो कल की भगवान कल आगे